pla s'ha elaborat amb un procés participatiu amplíssim, no, solament dins de, de l'Ajuntament i de tots els tècnics eh, i àrees que treballen en l'habitatge, sinó sobretot en els districtes i en els barris. En aquest sentit, es van fer 21 eh, reunions, 21 eh, treballs, 20 als districtes, dos a cada districte, i una trobada general de, de tot aquest treball de participació, perquè el, el, el pla introdueix una part nova, essencial, que no existia en els altres plans, que és una, una planificació districte a districte